Poftă bună! Mersi. Poftiți, vă rog! Dați-mi... Uh, aș vrea... Uh, Mă, Tomu, te gândești, mă? Tu n-ai avut vreme până acum. Stă lumea după tine la codă, du-te la masă. Domnișoară, te rog frumos să-mi dai două oblige mari, cu cartofi, cu carne de aia sfârticată, cu roșii, cu Ă, toate sosurile, care sunt mai bune, și cu două pâini. A, avem pita. Nu, no, păi pita, nu, no, dar eu am vrut să zic domnește. Mâncă-mă că te sărăcește. Unde te tătuiți? O, acolo stă ție capul. No, gata de mâncat și te du la e. Bine, bunică. Du-te mă la e, mă, nu și pe împălău. Și te prezintă frumos. Vrei să viu cu tine? Nu, nu. No, du-te, că de nu mă duc eu, ai înțeles? No, mișcă. A, auzi, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva. Ai putea să-mi zici mai multe despre sosurile astea de aici? A, despre sosuri. Păi avem sos de măsline, sos de usturoi, sos dulce acrișor. Avem și sos de legume, 0% grăsime. Vă pun de fiecare? Da, da, dați-mi din toate sosurile. No, ce au zis? O zis că... No, uh, ce au zis, mă? Că mă duc să o întreb. Tu lai, domne, mă, bleg mă. Păi tu, în loc să-și vorovită cu fata aceea, tu ai cumpăra sosul. Tu lai, că tă, tă, tă ești sandu. Ce faci? Mă duc să te fac bărbat, că tă cu mine ai noroc. Budică, stai pe loc, nu mă faci de rușine, te, rog frumos. Să ies gura. Domnișoară, cum te cheamă? Mihaela. Eu, ca pe vecina mea. Vezi ficiorul acolo. Hai încoace, mă, bă, bălăule. Hai odată! Stai drept și bagă mi așa în nădraj. Ești că ești un goțon. No, asta e Mircea. Cât nu-i, prost nu Are casă la Cluj, are mașină, are facultate. No, o țără e mai băbălă că nu umbla la fete. No, ce să zic? E ca un ghiros cu detăche. No, îți place de el? Păi, ce să zic? E drăguț. Nu-l vrei aici ori la pachet. Nu l și tu, Arice.